Llame SUV Pois engano, ouso buscar Quando eles falam, faço acontecer Fala menos, cê me deve Bolso lotado de creme Quando o assunto é dinheiro Nunca fico no problema Ela comenta que a minha tá no topo Sem fazendo pra virando se joga Faço Cash, Quanto eles falam, faço acontecer Quanto eles falam, faço acontecer Só aposta alta, nunca o mínimo Nem vou me estressar, nem vou me envolver Se bater de frente é só um tiro Um oh, my vem me dar sua seta boo Só mais um, para tá no drink azul Um oh, my vem me dar sua seta boo 가만히 있어 화난 우